सो हेलो गाइस केम छो नमस्ते वनिगम सतरीकाल सलाम तो गाइस यार देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया वीडियो को लाइक कर दो तो भाई कर दो ठीक है रुको मत भाई कर दो इतना मतलब क्यों घबराते हो भाई गर्लफ्रेंड को मतलब छोड़ो यार क्या है तो गाइज छोड़ो यार गर्लफ्रेंड की बातें नहीं करेंगे हम नहीं तो भाई तुम सेंटिमेंटल हो जाते हो जो मेरे जैसे सिंगल शरीफ सख्त लौंडे हैं उनको यार मतलब समझ रहे हो किडनी में भाई दर्द होना मतलब हार्ट में दर्द होने लगता है दिल में दर्द होने लगता है तो यार नहीं बात करेंगे हम लोग गाई सुनी नहीं भाई तुम लोग भाई हमारा प्यार निबट भी चलो चलो तो गाई आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं देख रहे हो यार यहाँ पे मैं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ खुद से समझ जाओ क्या करने वाले हैं डेली डेली मेरे को बताना पड़ता है यार तुम लोग को आज नहीं बता रहा मैं ठीक है तो चलो देखते हैं भाई यहाँ पे देख रहे हो दोनों दोनों जो है क्या ही क्या ही मूवमेंट से खेल रहे हैं देख रहे ओ भाई क्या था ऑनलाइन है ऑनलाइन है रुको ये लो अनफ्रेंड कर दिया मेरे को भाई ये तो सस्ता वाला है भाई भाई तुम भाई कैसे कर लेते हो भाई अज्जू भाई ऐसे भाई सबका सस्ता कॉपी कैसे रख लेते हो भाई मतलब पूरा एकदम बना के रखो ग्रुप ही है कर लेते यार बट ये दोनों तो बॉट है मैं तो पीरो हूँ यार भाई गजब बेइज्जती करते हो भाई सुनो एक काम करते हैं एक मैच खेलते हैं ठीक है रैंक मैच खेलते हैं और हम्म। उसके अंदर तुम लोग को प्रूफ करना है कि मतलब सबसे बेस्ट कौन है ठीक है ये जो राइट भाई प्रीवियस वाले जो फर्स्ट राउंड थे उसमें अलग लेवल का हेड मारा था सब्बीर भाई ने मतलब क्या बोलूं भाई इतने क्लोज में इतना गंदा हेड हो भाई इस राउंड में देखते क्या राइस्टर अपना बदला ले पाएंगे लस्सी गाइस लस्सी और राइस्टर का नेट थोड़ा ओ भाई भाई भाई क्या मारा है ये अलग लेवल तो गाइज एक राउंड को यहाँ पे मेरे को कट करना पड़ा ठीक है वो मैं कट कर दूंगा अभी कट करा नहीं है बट मैं आपको भी बोल रहा क्योंकि भाई राजस्टा का नेट गया था और राजस्टा ने इस राउंड में अलग लेवल मार दिया गाइस मतलब क्या ही बोले भाई साहब भाई तीन एक हो चुका है स्कोर और मज़ा आ रहा होगा यार आपको वीडियो देखने में मतलब क्या बोलूँ नेक्स्ट लेवल चल रही है अभी दोनों की फाइट लस्सी क्या सीन होता है लस्सी गाइस और यहाँ पे ओ राइस्टार एक गोली का ओ भाई देख रहे हो इमोट की स्ट्रैटेजी मतलब इमोट लगाया भाई सब्बिर भाई ने और यहाँ पे वो डैमेज ही नहीं पा रहा this is a kind of strategy लेकिन यहाँ पे फंसा दिया गया राइट स्टार को ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है लेट्स सी भाई साहब इसके गोली कनेक्ट नहीं हो रहे राइट स्टार के आप देखना गाइस एक तो इसका नेट स्लो है बेचारे का और दूसरी चीज़ इसकी गोली कनेक्ट नहीं हो रही है मतलब क्या ही बोले देखो देखते हैं क्या सीन होने वाला है और इधर से रेस्टर घूम के जाते हुए डेजर्ट से मारने की कोशिश कनेक्ट नहीं है एक भी शॉट वापस से कोई शॉट कनेक्ट देख रहे हो शॉट कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे इसके ओ भाई चलो फाइनली यहाँ पे राइट ने मार दिया और स्कोर हो चुका है दो तीन दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत आगे नहीं बोलूँगा मार दिया ये भाई देख रहे हो इधर क्या ही हेड हेड हेड मार रहे हैं मतलब हेड के नीचे गाइस बात ही नहीं कर रहे ये लोग मतलब पिरो हैं गाइस समझते हो पिरो जिसको वही पिरो हैं ये मतलब नेक्स्ट लेवल प्लेयर्स हैं ये इनके प्रोनेस की कोई वो ही क्या बोलते हैं वो नहीं कर सकते कि कितने प्रो हैं भाई साहब और यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग रेंज जाके सब्बीर भाई का डिजर्ट से मारने की कोशिश और यहाँ पे आ चुका है राहुल इनके पास देखते हैं क्या ही सीन होने वाला है यहाँ पे भाई ग्लू देख रहे हो कितने ग्लू लगाते जा रहे हैं ये ग्लू की फाइट है ये गन की फाइट नहीं और यहाँ पे सब्दी राई अच्छा डाटा में एक गोली के सब्दी राई एक गोली मारो ख़त्म ख़त्म टाटा गुड बाय हो जाएगा जल्दी मारो डाई भाई मारो अरे भाई भाई ये सब्बीर भाई के मतलब क्या ही बोलो अलग लेवल के शॉट आपको नहीं लग रहा है मतलब इतना गंदा कौन मारता है यार भाई कैसे कर लेते हो ऐसा इतना गंदा कैसे मार लेते हो भाई मतलब मानना पड़ेगा यार तुम लोग लेजेंड्स हो भाई लेजेंड्स लस्सी गाइस क्या होता है कौन किसकी इज्जत यहाँ पे बचा पाएगा क्या ये अपना राई राई स्टार की इज्जत बचा पाएगा या फिर सब वैसे तो पूरा फ्रेंडली है ठीक है मतलब वो सीन मत लेना आप बट फिर भी देखते क्या ही सीन होता है यहाँ पे तीन चार है स्कोर और वो भाई क्रोनो का यूज़ यहाँ पे बहुत खास बहुत अच्छा क्रोनो का यूज़ शॉट एक भी कनेक्ट नहीं हो रही I don't know why but yes देखते हैं क्या हेड मार पाएगा क्या राइट साइड ओ भाई मार दिया भाई वन शॉट ओपी लेवल का पांच चार हो चुका है इसको और राइस्टर को यहाँ पे डैमेज लगी है देखते क्या सीन होता है राइस्टर हील करते हुए यहाँ पे राइस्टर पे है उड पिकर एंड ओ भाई इमोट इमोट दिखा के हील करते हुए यहाँ पे मतलब अलग ही स्वैग बन देगा चलो चलो ओ भाई भाई भाई भाई भाई डैमेज पड़ा गंदा वाला और यहाँ पे ख़त्म उड पिकर नहीं लेना था चलो पाँच पाँच है स्कोर एंड इस राउंड में क्या सीन होने वाला है आई डोंट नो आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है कॉमेंट में बताओ एंड अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो वीडियो को तो क्या करा है भाई वीडियो को भाई लाइक करो ना सबसे पहले देन नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन हो मतलब दबा दो यार सब्सक्राइब कर दो उसके पास में आएगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना तो गाइस देखते हैं अभी क्या सीन होता है लेट्स सी लेट्स सी और यहाँ पे P90 से मारने की कोशिश और P90 से बहुत अलग लेवल का हेड मार दिया गया है यहाँ पे भाई मतलब कुछ कह नहीं सकते क्या सीन होने वाला है यहाँ पे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है लास्ट राउंड यहाँ पे आ चुका है मतलब कि इस राउंड में अगर देखते कोई देखो अगर ये राउंड अगर राइट का जीत गया ना मैं इस राउंड को कट कर दूंगा बट अगर सब्बीर भाई जीतते तो इक्वल इक्वल करके मैं वीडियो एंड कर दूंगा क्योंकि लास्ट राउंड दिखाना मेरे को सही नहीं लगता है क्योंकि आप लोग जज करने लगते हो देखो आई नो ये दोनों भाई देखो राइस स्टार का ये सबसे बड़ा फ़ैन है मतलब कि सेम नेम वेम सब कुछ आपको दिख रहा होगा एंड वो सब्बीर भाई का फ़ैन है तो दोनों अलग अलग है मतलब कि दोनों सस्ते हैं बट फिर भी यार दिखाना सही नहीं लगता है आप लोगों को पता है क्यों क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो जज करने लगते हैं एक कस्टम से लोगों को जैसे नोबरू वर्सेज किसी एक प्लेयर का हुआ शायद वाइट फोर फोर का हुआ था तो सब उनको जज करने लगे थे तो वो सीन मेरे को सही नहीं लगता एंड मैं चाहता हूँ कि जज नहीं हो किसी में किसी का तो इसलिए भाई वीडियो को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो चलो यार